Bollywood Production presents. Блин, опять вот эти мальчики. Девушка! тебя кабана зарежу. Нет. Я тебя сейчас приживу! Эй, злодеи! Девушку отпустите! Ты что делаешь? Сейчас доберусь до вас. Теперь ты не сможешь больше танцевать. Не сегодня, братуля. мой Рахиль, спасибо тебе!